धनी ना तनी को पढ़ैया ए मैया तनी ऐसा हो जई तो हम पे सहैया दुख देले ए माई दुख देले ए माई दिल पास देही मैं तरक कराई दुख देले ए माई दिल पास देही मैं तरक कराई डीजे सुमित सतीश रैमा सोचले रही जवान पूरा न सगर पढ़ाई में मिल रही जवान पूरा सगर पढ़ाई में नाई नाही सोना यौरी चानी तनिए सदाया पद हे महारानी कोनो रहिया हमके देखाई कोनो रहिया हमके देखाई कि पास में तारिक में कराई दुख दिले कोरोनवाए माई कि पास में तारिक में कराई पास में तारिक DJ सूरज प्यारे पंकज माए रौरे दुआरी आके अरज लगाई अरज सूरज प्यारे पंकज माए रौरे दुआरी आके अरज लगाई हमारा के घरवा से मूर्ति ले आवानी बभनो के पुतावा से पाठ पढ़वनी देही सब पर भगिया जगाई देही सब पर भगिया जगाई कि पास में कर कमे कराई दुख दिले कोरोनवाए माई कि पास में कर कमे ताराई Awesome melody so from